ほんとなんかほんと重いこれうんこれちょっと入れすぎだ、 固まってるからちょっとゴムさねはい

冷たいぞ冷たいぞ冷たいぞ冷たいぞ水の配分がなこの後は全部違うよね水より長いじゃあ週間ぐらい聞いたらこの音やったらなんだ水はこれこれ昨日さまだ昨の影響これ戻っきたい。

行くぞあ、やばあ、やばいよオレンジだポベイブ、ベイブ、ベイブ、ベイ 大きなったな危ないぞ危ないぞ危ないぞ自分の前もつけたら食べた方がうまい